Как трясешься за свой имидж Деньги дарят комплименты, но без образа ты сгинешь эй. Пару туров и на финиш Ты горишь, но ты остынешь и тогда Все, поехали Алло, меня зовут Ксенечка, добро пожаловать на мой канал. Сейчас мы находимся на улице Афанасьева. Здесь я никогда не была, точнее я была, но вот в этом месте, где искусственное озеро, я не была. И сейчас здесь не очень красиво, потому что здесь просто тупо э, снег и больше ничего нет. Ну вот колонна есть, кстати, на улице Афанасьева. Я два года назад снимала видео «Мои каникулы ожидания против реальности». Если вы, кстати, еще не посмотрели, то обязательно посмотрите. Господи, я это видео снимала в морозе в минус 25, вы понимаете, насколько ну все ужасно. Короче, мы сейчас э, идем пешком до центра города, до дома, в общем. Мы сейчас с института образования идем пешком. Мне нравится лично ходить пешком. Вы любите ходить пешком? Я просто обожаю. Мне больше город, новые места, интересные развлечения. Мало того, что ходить пешком это полезно, так еще и это очень круто чтобы узнать новые места. И, кстати, можно сделать красивые фотографии. И это еще один плюс. Вы понимаете, сколько плюсов, чтобы начать ходить пешком, развиваться. Я с тобой, чтоб не потухало твое пламя, чтоб, чтоб стало ярче нашим цвет. В большинстве случаев я хожу пешком одна в последнее время. Раньше ходила больше с семьей. Ну, раньше, знаете, года два назад я просто ненавидела ходить пешком, а сейчас мне нравится это. Понимаете, я также была, типа, фу, ходить пешком, я против этого. А сейчас наоборот такая, да, давайте, пошлите. И, блин, все-таки как же люди меняются, если они очень сильно захотят этого, то вы можете изменить свою жизнь. И не обязательно жить там в роскошном городе, чтобы сделать красивую фотографию в Инстаграм. И не обязательно там иметь кучу друзей, чтобы начать гулять. Просто вот развивайтесь для себя, не ради друзей, не ради кого-то еще. Короче, многие знают, что я хожу в технопарк, в парк Quantum. Иногда, чтобы дойти до кружка, мне приходилось шагать пешком, быстро бежать. И я за полтора часа доходила до кружка. Иногда бывали и такие случаи. Понимаете, чтобы добиться своих целей, нужно просто взять себя в руки, и тогда у вас все обязательно просто получится. Кстати, когда идете пешком, можете послушать музыку, а также взять вкусняшки, воду, сок и так намного лучше, если ваше времяпрепровождение а когда вы ходите пешком или бегаете. Бегать не надо, когда кушаете. Кстати, сейчас ну, вспомнил случай, как три года назад я снимала влог, параллельно кушала кириешки, еще каталась на роликах, понимаете? Как много дел я делала одновременно. практически дошли до дома. Сейчас у меня чуть меньше трех остановок. знаете, я совсем не устала, я чувствую энергию, наверное, еще потому, что я снимаю для вас видео. И когда я снимаю видео, это придает еще больше бодрости и настроения. И, не знаю, мне нравится снимать для вас видео. Это как-то меня заряжает. Иногда нужно завести свой блог, чтобы начать что-то делать. Что могу сказать по поводу сегодняшнего дня? Он был каким-то напряженным, во-первых, потому что я до 5 утра снимала новый влог с 27 марта, а еще потом я стала смотреть Суперсемейку, первую часть. Я не смотрела этот мультик. Я пыталась его смотреть, наверное, год, два года, может, три года назад, и мне он не понравился. Я подумала, что он какой-то скучный, наверное, потому что, может быть, я не доросла или не знаю что. Но, в общем, сейчас он мне просто безумно нравится, и это сейчас, наверное, просто мой фаворит. Ну, в общем, я опять нахожусь в своем подъезде. Надеюсь, что это видео вам было информативным и полезным. Не просто там я хожу и удивляюсь, но еще параллельно вам что-то рассказываю на основе своего собственного опыта. Я надеюсь, что после этого это вас как-то смотивирует двигаться вперед. Всем пока, люблю, алоха, целую, обнимаю, пока. Так трясешься за свой имидж Деньги дарят комплименты, но без образа ты сгинешь, эй пару туров и на финиш Ты горишь, но ты остынешь И тогда вокруг увидишь змей Тут всех скелетов в склепах безупречных тупо нет